За та бүхэнд Microsoft Teams дээр олон оюутнуудыг зэрэг хэрхэн бүртгэх талаар видеог хүргэе. За түүний тулд Area Find Microsoft Teams гэж хаагаад за энэ хамгийн дээд талд гарч ирсэн илэрц хийшээ орно. За энэ нь болохоор extension Google Chrome дээр extension байдлаар сууддаг байгаа. За та бүхэн тэгэхээр Google Chrome-оор нэвтэрчээд та чигээрээ за add extension За ингээд extension байдлаар нэмэгдчихлээ. За үүнийхэд бол та бүхэн Teams зүгээ нэвт шинээр нэвтрэх хэрэгтэй. За тэгээд би энд болохоор э, жилийн нэг group үүсгэсэн. За ийшээгээ бүгдээ add member гэд нэмэх ёстой. За бид нар нэг нэгээр энд нэмээд байгаа. За тэгхүүгээр энд олон оюутнуудын мэдлэг шууд цэгтэй таслаар тусгаарлаж өгөх юм байна. За энийгээ бүгдээрээ тэгэхээр оюутнуудын мэдээллийг Excel байдлаар татаад авчна. За Excel-ээ нээгээд За үүнийхээ дараа бүгдээрээ болохоор за энэ милийн ардталтаа зэгтэй тасалтай болох хэвээр. За тэгхийн тулд тэнцүү энийг сонгоод мил байгаа нүдийг сонгоод за нэмж чинь тулд энд дахин абстрапон дотор зэгтэй тасал абстрап байгаад энтер тарчин. За ингээр мил маань зэгтэй тасалтай болсон. Одоо доош нь fill. За ингээр бүх хоёрнуудын мил зэгтэй цацалтай болсон. За энийг copy-дод copy-дод авчна. За тэгээд Teams рүүгээ буцаж орж аваад за энд за би гişүн нэмгийн тэгээд хэлчихье. Гурван зэгэн дээр дараад add member. За энэ доотлолт нь зэгтэй цацал байгаа энэ жишээ дээр нь paste хийчихнэ. За ингээ 32-ныхаа мэйлийг нэмсэн бол баг import хийчихнэ. За энд ямар нэгэн мэдээлэл энэ төр гарч байна. За энэ болохоор user map found гэдэг. За энэ хэрэглэгч мэйлээ мэйлээ итгэжүүлээгүй байгаа. За ингээд 20 хэлсэн суралцагч бол нэмэгдсэн. За энийг close хийгээд за manage team гэд харах юм бол 30 суралцагч маань За минийх нэг нь алдаатай байсан учраас 29 суралцагч орчихсон байгаа. За анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.